नमस्कार मैं नलिनी कुक विद नलिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे हेल्दी पालक का टेपला तो चलिए देखते हैं इसके तो चलिए देखते हैं हम पालक टेपला के लिए हमने क्या क्या लिया है हमने ये आधा गड्ढी पालक ली है हमें इस हमने इसे अच्छे से धोकर के काट लिया है बारीक बारीक उसके बाद में एक कप गेहूँ का आटा आधा कप नाचनी फ्लोर लिया है वन थर्ड कप हमने बेसन लिया है भुना जीरा एक छोटा चम्मच बड़ा चम्मच हमने अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लिया है एक बड़ा चम्मच भुना हुआ तेल छोटा चम्मच तेल लिया है नमक स्वादानुसार और थेपला सेकने के लिए घी चलिए सबसे पहले हम पालक को एक स्टीम लाते हैं इसलिए हम ये छोटा चम्मच तेल लिया था वो हमने डाल दिया है उसमें हम पालक डाल लेंगे से एक से दो मिनट के लिए स्टीम लाएंगे एक okay, हमारा एक मिनट हो गया है हमने हाई फ्लेम में स्टीम लाई थी तो अभी हम हमारा ये स्टीम हो गया है अब हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने देंगे चलिए हमारा भी पालक ठंडा हो गया है अब हम इसका आटा गूंदेंगे सबसे पहले हम ये नाचनी का रागी का आटा जो लिया था वो डालेंगे बाद में बेसन पहले हम सब मसाले डाल देंगे और तिल अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है वो उसके बाद में ये जीरा है भुना हुआ थोड़ा सा हाथ में हम मसल करके डाल लेंगे उसके बाद हम आटा अभी थोड़ा थोड़ा डाल करके भूनना है हमें आटा इसमें जितना लगेगा उतना आटा डालें इसमें अतिरिक्त तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक को वैसे ही बहुत पानी छूटा हुआ है अभी थोड़ा सा नमक स्वादानुसार अब हम अच्छे से इसका आटा गूंद लेंगे लीजिए हमारा आटा अभी गूंद के तैयार है इसको हम थोड़ा सा तेल का हाथ लगा करके फाइनल टच देंगे हम से हमने थोड़ा सा तेल का हाथ लगा करके इसे अच्छे से गूंद लिया है अब हम इसे पाँच मिनट रेस्ट करेंगे उसके बाद हम इसके थेपले बनाएंगे हमने इसकी छोटी छोटी लोई बना ली है और अब आटे में हम इसे अच्छे से लपेट के लपेटेंगे और इसे बेलेंगे लीजिए हमारा थेपला तैयार है इसे सेक लेंगे इसे अच्छे तरह से दोनों तरफ से सेके उसके बाद में घी से सेके जो ये पालक थेपला बनाया है उसमें रागी का आटा है वो बहुत ही पौष्टिक होता है या आप इसे बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में या ट्रैवलिंग में आप साथ ले जा सकते हैं ये हमारा दोनों तरफ से सीख गया है थोड़ा थोड़ा तो अभी हम बाकी का घी से अच्छे से सेक लेंगे आज कम आँच पे अच्छे से सेक लीजिए हमने इसे घी से सेका है आप चाहे तो इसे बटर में या तेल में भी सेक सकते हैं अब हम इसे निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी के भी हम सब थेपला बना लें लीजिए हमारे पालक के थेपला तैयार है आप इसे दही या तो फिर चटनी अचार जिससे भी चाहे उससे सर्व करें तो आज हमने पालक के थेपले बनाए आप इसे ज़रूर घर में बनाइए सबको खिलाइए और आप भी खाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ फिर आपसे मिलूंगी धन्यवाद